Hola mi amigo y mi amiga de YouTube, soy Orlando Maldonado y esto es Aprende Piano de Oído. Aprende piano de oído fácil y rápido. ¿Quién dijo? No es fácil, no es rápido. Hay que practicar mucho, hay que dedicarse bastante. Pues bien, mira, eh, buscando en papeles y documentos que uno tiene, me encontré con esta partitura, con esta partitura para principiantes. Tú dirás, bueno, pero estamos aprendiendo a tocar piano de oído. Sí, estamos aprendiendo a tocar piano de oído, pero he dicho siempre que tocar piano de oído no es ignorar todo lo otro que existe de la música, o muchas cosas que existen de la música. Tocar piano y oído es básicamente escuchar una canción y entender qué está pasando rítmicamente, melódicamente y armónicamente. Es decir, saber cuáles acordes eh, vas a tocar, cuál, cómo vas a tocar la melodía, en qué escala y qué ritmo le vas a dar o qué se está sonando de una canción. Pues esta canción es bastante sencilla, bastante fácil y utiliza la progresión 1, 6, 2, 5. primer grado, sexto grado, segundo grado y quinto grado. Ustedes saben que el primer grado en una escala mayor es mayor, el sexto es menor, el segundo es menor y el quinto es mayor. En este caso tenemos dos partes, tenemos el pentagrama en el en el video de cómo tocar una progresión en tiempo y también el video que habla de síncopas y eso, eh, hablamos un poco de lo, que son de lo que es el valor de las figuras musicales. Eh, también hablamos de, cómo entender el tema del compás y de los ritmos. Entonces, visto eso ya en videos anteriores, eh, si no lo has visto te lo voy a dejar en la descripción, pues he querido, he querido traer esta partitura para principiantes para que vaya sirviendo de motivación y los que solamente tocamos de oído podamos entender o leer una partitura aunque sea de manera básica. Eh, debo declarar también que una persona que toca de oído em, puede, puede ser un, un arreglista, por ejemplo, una, una persona que copia una música, que la escucha eh, como dictado y la copia, entonces es una persona que tiene un buen oído desarrollado porque puede escuchar la música y entender lo que está sucediendo y escribirlo en un papel. Nosotros lo hacemos, lo ejecutamos en el instrumento, pero no lo escribimos en el papel. Es lo que pasa con una persona que, toca de oído. Puede tocar muy bien, pero no lo escribe en un papel con el nivel de detalle que es una persona que sí pueda leer y que tenga entrenamiento auditivo en dictado melódico, dictado armónico, bueno, dictado de musical sentido general. Aquí tenemos eh, figuras musicales, como les dije ya la hemos visto en otros videos. Aquí tenemos la negra, tenemos la blanca, tenemos un silencio de corchea, tenemos la corchea y aquí em, ya, solo eso. Tenemos esas figuras de negra, blanca, corchea y silencio de corchea. Ahora bien, Aquí la corchea, aquí tenemos también puntillo. Puntillo es una, una figura musical, podemos decir un elemento de la lectura musical, lectura y escritura musical que le aumenta la mitad de su tiempo a, a la figura donde él esté puesto. Por ejemplo, en una corchea, en un sonido del metrónomo, en un tiempo del metrónomo, por ejemplo, el metrónomo suena como está aquí, dice que está a 4x4. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. la negra es la que va, eh, en este caso es la que lleva, digamos, el, mismo, la misma velocidad, el mismo, la misma velocidad, la misma secuencia, por decirlo así, del, del metrónomo, porque va haciendo la figura que va marcando el metrónomo. En este caso, por ejemplo, eh, esta que está aquí, cada vez que yo ah, dé un, punto del metrónomo, tengo que dar uno con la negra. Ok, pero la blanca dura dos tiempos, uno y dos, dos tiempos sonando. Ahora bien, ¿por qué te explico eso? Porque una negra, eh, una corchea, es la mitad del tiempo de una negra. Entonces, cuando tú das dos figuras corcheas, entonces estás dando solamente un tiempo del metrónomo. Es esto, por ejemplo. Tata. Tata. Si es una negra, es ta. Si es una blanca, es ta. Es decir, que voy contando, voy llevándome del metrónomo y voy dando la la figura correspondiente con la duración correspondiente. Entonces, vamos primero a tararear la melodía, tanto de esta parte del pentagrama, de aquí arriba, también acá. Está escrito en clave de sol y tenemos ocho compases. Esto es un compás, esto se llama línea divisoria. Línea divisoria, tenemos una divisoria, 2, 3 y 4. O sea, tenemos cuatro compases aquí y cuatro compases aquí. Entonces, Vamos ahora a intentar tararear. Tararear es simplemente decir ta. Decir ta. Una cosa importante, cuando nos toque eh, leer el silencio, el silencio se puede, leer, se puede leer como un o ta, Sta. ta, Sta. ta. Como nadie no nos está esperando y lo que queremos es descifrar las notas y ver cómo suena en el compás ya todas juntas como una melodía lo vamos a hacer bastante lento recuerden que esto es solfeo hablado aquí no nos vamos a fijar en la altura de la nota básicamente en el tiempo que tenemos que durar do do do do si la si do re mi re, do, re, mi, fa, sol, do, la, sol, fa, mi, re, do, si, la, sol, fa, mi, re, do. Y ahí se acaba. Pues ahí lo hicimos. Eh, vamos a intentar llevar eso al piano ahora. Vamos a tocarlo muy lentamente hasta que podamos ir adquiriendo velocidad. Eh, por lo que se puede ver aquí en la, mano izquierda, que es la clave de Fa, tenemos los acordes, Do mayor 7, son acordes de cuatro notas. Em, ya lo sabemos también de los videos del campo armónico mayor. Conocemos todos esos voicings, todas esas, esas formas de colocar los acordes. Aquí tenemos un La menor 7 que está en su segunda inversión. La nota más baja, como pueden ver, es Mi, está en su segunda inversión. Y tenemos aquí Re menor 7 en su posición fundamental y Sol 7, Sol séptima, eh, que es el acorde dominante, es el acorde séptima de dominante. Ya luego ese círculo, es un círculo armónico, un círculo, algunos le dicen begin, está repetido, fíjate que en estos cuatro, en esos ocho compases, eh, está lo mismo. Algo que hay que apuntar es que la cuenta de, o la sumatoria de todas las figuras siempre va a dar cuatro tiempos. Un tiempo, dos tiempos, uno y dos. Aquí este silencio más esta hacen un tiempo. Este silencio y esta nota hacen un tiempo aquí otro tiempo, otro tiempo y aquí otro tiempo. Por tanto, siempre va a ser 4. Aquí se repite lo mismo de aquí atrás y aquí lo mismo de acá. Entonces aquí hay dos tiempos para esta figura, dos tiempos para esta, son cuatro también. 1, 2, con esta, 3 y 4. Y así sucesivamente el puntillo, como les he expresado anteriormente, el puntillo le da la mitad del tiempo. Entonces la mitad de una blan, de una negra es una corchea. Por tanto, si aquí hubiese dos corcheas, fuera 1 y 2, 3 y 4. Pero aquí eh, esto te representa dos tiempos y estos dos tiempos. Dos tiempos, 1 y 2. Y así sucesivamente. Vamos ahora al piano a ver qué tal nos va. Bien. Eh, estamos aquí ahora en el piano. Vamos a ver ahora el tema de cómo llevamos eso que leímos aquí al instrumento. Lo primero que, vamos a, en lo primero que nos vamos a fijar es en la, parte de la melodía. Eh, solfiamos ahorita do, do, do, do, si, la, si, do, re, mi, mi, mi, re, do, re, mi, fa, sol, do, la, sol, fa, mi, re, do, si, la, sol, fa, mi, re, sol. Y luego se repite. Entonces esa es la melodía. En la mano izquierda tenemos los voicings, tenemos el Do Max 7, tenemos el, La en su segunda inversión, La menor con séptima, séptima, luego tenemos el Re en posición fundamental con 7 y luego el Sol, el Sol está invertido también. Vamos a ponerle el... Para que puedan ver el acorde, los acordes en el, el programa también. Quizás ahí se ve más claro. Eso es todo. Ese, ese círculo. 1, 6, 2, 5. Eso es toda la canción. Toda la canción hace eso. Eh, si lo juntamos... Ahí está la canción completa. ¿Qué tienes que hacer tú ahora? Hacer eso, pero muy despacio. Muy despacio. Si ya eres un experto leyendo y tocando, pues eso para ti será muy fácil. Pero para nosotros que nos estamos iniciando en la parte de la lectura musical, eh, se nos hace un poquito más difícil. Más fácil te la puedo yo sacar de oído. Simplemente escuchándola, te la hago a sí mismo. Sin tener que leerla. Bien, entonces... ahí la tienes. Si vamos a ver si la hacemos muy lento, vamos a decodificar las notas. Do, do, do. Un silencio en el segundo compás. Un, do, si, la, si, do, re, mi, mi, mi dura dos tiempos. Un silencio. Mi, re, do, re, mi, fa, sol, do, la, sol, fa, mi, re, do, si, la, sol, fa, mi, re, sol. Bien, hasta aquí ha sido el video. Te pido que te suscribas al canal si no lo has hecho, que compartas el contenido y que le des like. Quiero que me digas si el video ha sido de tu agrado, si, si crees que podemos seguir incluyendo partituras o simplemente seguir tocando de oído. Muchas gracias por tu atención y nos vemos en una próxima.